Chuga stani mtu singo tena pecha lora, ah, akitembea yuko singo na yupo Ukimcheki ah, juu chini, ana sifa za utoro, ukimchukua na kutapisha mpaka kiporo. Najua mtajiuliza Chuga mtu gani? Chuga maskani, watoto ngarero, natumia shot gani? Sio kwa kukiri, na napiga tu hewani. Mm, oya wanangu we mm, ah, najua mnapendaga sana mapisi, jichanganye changanye, usiwe ni fisi, angarao uopoe hata kimisi, kamdada kama makamsi sister, shika chini chini, juu juu, chini, cheza cheza, mama kichuga, wachuga kichuga, cheza kichuga, mdada kichuga, cheza so mgongo, so kiuno, sio shingo, shika chini chini, juu juu, chini, cheza cheza, mama kichuga, wachuga kichuga, cheza kichuga, mdada kichuga, cheza ya shala sana wanangu, ndio mm. Vipi yaje? Sio mshikaji kweli au kichwa chako kinaulizana eh? E, wapenzi watazamaji wa Tarakia TV, leo tumekuja, hii ni kama surprise. Tulikuwa tunajaribu kutafuta wasanii wetu ambao watarakea, tukaona leo tumtembelee, anaitwa Chuga Stani, ni msanii wa mziki wa kizazi kipya. E, nilikuwa nataka tumoji maswali mawili matatu. E bwana, mambo vipi? Ah, eh, poa kabisa. Eh, eh, wewe ndio chuga sani au tumebahatisha? Ah, hujakosea na hapa ni msikivu wangu. Ila naona kweli itakuwa ni uhakika itakuwa ndo wewe kabisa, maana kucheki umetupia vitu mbalimbali, yani vitu vya mambele, yani yani ndo mnyama mkali kabisa. Ni leo ndo sasa, e bwana, nikufahamishe kabisa, leo umebahatika kukutana na Tarakia TV. Leo tuko kufanya surprise ya kukuji maswali mawili matatu. Mziki umeuanza kwa muda gani? Ah, mpaka sasa hivi na miaka tu miwili miaka miwili tu peke yake yeah. Nyimbo yako ya kwanza ulitunga uli kwa kwa, kwa yani ulitunga nyimbo hiyo kwa kutumia muda gani? Nyimbo yako ya kwanza kabisa ulitunga kwa kutumia muda gani? Kipaji huwa kinajionyesha toka muda sana, ila kutokana na majukumu ya maisha na eh, ukosefu wa pesa, kwa hiyo nilianza mziki nikiwa mtu mzima mkubwa, lakini kipaji kilionekana toka nikiwa mdogo sana, na mziki wangu ulikuwa nimeanza kutokana na kupata studio karibu na mtaa wangu. Okay, na studio ambayo oh, unafanya kazi zako, ulishajaribu kufanya studio mbalimbali mbali. Kabla hii ya kitaa, ni studio ipi ingine ushaifanya kazi tofauti na hii ya kitaa? Ah, kuna uh, studio ya kwanza kabisa nahisi ilikuwa Morogoro Morogoro pande za Ifakara, ushawahi kurekodi lakini sikumaliza kabisa hiyo au ndio niliachia njiani kwa sababu ya maisha na nini, nikaja nikawa nimekuja Arusha. Arusha baada ya pushani mbili tatu za maisha nikajikuta nipo tarakea Rombo, nikapatana na studio kabisa karibu na basement yangu. Okay, asante sana. Sasa mimi kitu ambacho ningependa kuuliza kwa undani zaidi e, Rombo umeonaje? Rombo kuna wasanii, baadhi ya wasanii mnaweza mkawa mnakimbizana nao au kuna mmoja ambao anakukimbiza kidogo au unaona kama wewe tu ndo star kabisa yani ambao ndo mtu ambao unawakimbiza yani unaona kama wewe au unaamini kuna mwenzako anakukimbiza au wewe tu ndio mwenyewe Uh, Lombo kuna changamoto kidogo ya wasanii, lakini unajua Lombo wapo wasanii hawawezi nikimbiza kutokana na kwamba wao lafuzi zao na uzungumza na uimbaji wao tofauti kidogo. Uh, katika kunikimbiza, tujue kila mtu anaimba mziki wake anaupenda yeye, so katika mziki wangu mimi sioni anayenifikia, mimi ni one sasa hivi unaingiza kipato kwenye kazi yako unaifanya au bado ndio unaendelea kutarajia kwamba utapata kipato? Uh, katika mziki wangu mimi kwanza natengeneza mashabiki, kipato bado ndio natengeneza mashabiki na bado niko underground kiasi so mzunguko wangu bado mchache sana, mm, kwa hiyo bado kipato kijaingia, ile na imani muda si mchache baada ya kupata labda mapromota na mameneja nini, nahisi itapatikana hiyo kiwango ambacho cha pesa mimi kinaweza nilipa, lakini kwa sababu Okay, asante sana, nashukuru kuniambia hivyo, ila sasa kitu kingine ambacho ningependa kukuambia na kukukumbusha ni mziki wako wewe. Mpaka sasa hivi una miziki mingapi? Mpaka sasa hivi hapa ulipo sasa hivi hapa na uliotoa leo, una miziki mingapi mpaka sasa? ya muziki nahisi kama na albamu mbili ambayo albamu moja na video tupu iliyokamilika na albamu moja na muziki audio tupu Okay, video umefanya ngapi? Audio ziko kama kumi na moja. Audio zinakuwa ngapi? Audio ziko kama ishirini na mbili jumla. Okay, na sasa kwa sababu umeniambia uh, hauja miziki yako bado pia unatafuta na meneja na bado hujafikia kwenye malengo ile ya, ya kulipwa, ila una ustaa na pia unajulikana. Sasa unaonaje kama ungeweza kufanyaga kwanza nirudi baki kidogo, nirudi nyuma kidogo, ni kazi yako pia ambayo unahisi kabisa hii nimeitoa imehiti, au nilihisi kazi yangu hii nime au mbili au moja ambayo unajua imewagusa sana Watanzania, ni kazi yako ipi ambayo una uhakika kabisa imehiti sana na wewe mwenyewe una uhakika? Mm, kwa mi Mchuga stani yani kiufupi, ambayo ilinitambulisha na iliweka katika chati na watu wakanijua zaidi, ni ile ngoma yangu ya Kichuga ya Kichuga, cheza Kichuga. So hiyo ngoma ndo ilikuwa imeiti sana mtaa e, nadhani ilikuwa ni watu wengi walipenda kutokana na hizo issues zilikuwa sana kipindi hiyo, kichuga kichuga sana na mimi Huwa muziki ninaupenda kuimba, kulapu nini, so hiyo ngoma naona iliiti sana tofauti na zingine, lakini nazo ni kali pia. Asante sana, hata ngoma hizo tulizipata kweli, ngoma zako ni nzuri, ila mimi nilikuwa naomba ungetoa ushauri gani kwa wasanii ambao underground ambao wanaanza kuimba sasa hivi ambao hawapo level zako, maana Chuga Stani unajulikana sana kweli kweli, watu wengi sana wanatambia kuna msanii anaitwa Chuga Chuga, tukaelekezwa mpaka Tarakia TV, tumekufikia hapa, tumeambiwa kuna msanii wa Rombo anafanya kazi kule Kilimanjaro, Rombo kule wilaya ya Rombo, anafanya fanya kazi nzuri sana, anakimbiza. Unawashauri nini wasanii ambao wanafanya kazi na kuzipotezea, wapambane au wafanyaje? ya mziki kwanza exact ni, ni moyo kupenda, alafu pili mziki ni inahitaji uwe na uvumilivu. Mziki ukiwa unafanya vile kwa kuiga, kwa sababu mimi nafanya na wewe unafanya, utapotea so mziki unapidi ujipange. Yaani mziki wa sasa unahitaji pesa sana so kama una pesa ngumu sana ni kwenda mbele sana. Okay, sasa wewe ulipata wapi hela ukafanya kazi zote hizo? Maana ni parefu sana. Na mziki albamu moja ulikuwa unarekodi kwa shilingi ngapi? albamu moja milioni moja na nusu. Yeah. Okay. Uta, kabla um, umesema mziki ni gharama, kutoa mziki kweli ni gharama. Unakuta watu ile anakuwa ngumu, lakini watu wanajua kuimba wana vipaji, si ndio? Eh? Sasa unawashaurije wenzako ambao hawana mtaji wa kuanza, labda wakarekodi, wana vipaji pia, lakini wamekaa hawana yani hawana hela, lakini wana kipaji cha kuimba na mziki, wana mashairi mazuri, lakini pesa ndo hawana, unawashauri wafanyaje mpaka waweze kufanya kazi kama wewe, wafikie tu angalau hapo ulipo wewe? Unawashauri wafanye nini? Mimi nawashauri wajipange kwanza na pesa, la pili wajaribu kuongea na wenye studio, sababu ukiwa unaonekana na kipaji chako halisi, unajua kuimba <clears throat> basi wewe ni akiba ya baadaye. Hata studio pia inaweza kukupa lebo, ukafanya ngoma baadaye ikakupromoti, ukawa unaingiza kipato kwenye studio, kwa sababu wasanii wengi sana siku hizi sidhani kama <clears throat> wanaweza kujimudu kwa kila kitu, ila kutokana na kwamba wao wanakuwa kipaji halisi. Unajua kuna mtu anaweza akaimba kabisa kwa juu jogo na ana kipaji hiki, so unaweza ukamkubali na ukampa tu promote nini na kumfanyia kazi bure na ukampa kolabo nini, mambo yakaenda kitu kama hicho. Okay, Mchuga, asante sana. Sasa swali la mwisho kabisa, wewe ni kitu kipi ambacho ni, ni yani mbali na mziki ni kazi ipi ambayo unajishughulisha nayo? Ni kazi ipi ambayo unajishughulisha nayo? Um, mbali na mziki, nina shughuli nyingi sana brother, so cha kwanza mimi najishughulisha na mambo ya saluni mm, kama unavyoona hapa ndo nikitaa kwangu kote nini yeah, kwa kwanza kuna saluni mm, hapa kuna pabu pamoja na mgaa hoteli so unauza kila kitu vinywaji na nini ila kabla hapo nesti kabisa nilikuwa nafanya bodaboda Okay, asante sana. Sasa Underground unamwambia nini ambao wanatafuta labda ila kwenda studio labda hali ikawa mbaya kiuchumi, unawashauriji nao waweze kupata hata kipato kidogo ili waweze kwenda na kufanya hata kazi hata moja mbili? Maana wewe mm. wewe sasa hivi ni star ambao unajulikana na unajishusha na kazi nyingi, ndio maana umeweza kupiga hatua katika hii sanaa yako ya muziki. Unawashauri nini vijana ambao wanatamani kwenda studio mm. na kufanya wafikia hapo ulipofikia wewe? Um, mimi nawashauri Mm, kwa wale ambao naona wana vipaji sana, mimi huwa napenda sana kudhamini watu, japo mimi ni mchache sana. So mimi napenda sana kwa yule ambaye ana uwezo kabisa, yani anaona na uwezo kama wangu na anaweza kufanya vitu zaidi yangu. Mimi mimi napenda mtu kama huyo, kwa sababu mimi kwa hapa Talakea huwa naandaaga show show nyingi nishaandaa kwa pesa yangu, na wasanii niliwaalika na wakaja kufanya kazi kwa pesa yangu, nilipia ukumbi, mm, kulipia mpaka gharama zote yani zinazostahili kuandaa show, mimi nilikuwa kama vile kusema promoter kusaidia, kwa sababu Tarakea kitu kimoja, watu wa hapa Tarakea Rombo ni wabahili sana kutoa support, kutokana na kwamba wao wanataka faida ya haraka sana. Kwa hiyo mimi nilijaribu kufanyia mwenyewe hivyo vitu, nione kama msikio wangu unafika hapa, ndio maana ndio itanisaidia. Sikuogopa hasara, ila nimejenga jina langu kwanza. Kwa hata wasanii wadogo ni tujichange, tunaweza kufanya kama kundi au ambao wana vipaji tukajichanga na tukafanya ngoma tu. Okay, sasa Tarakia TV unaiambia nini au unaonaje walipokufikia leo wakakutafuta mpaka wakakufikia hapa, unawaambia nini na unawapa zawadi gani yote ile hata ya pongezi? Unawaambia nini watu wanaotazama chaneli ya Tarakia TV online, unawaambia una, nini wajisikie mashabiki wa Tarakia TV? Asante, nashukuru sana kwanza kwa kutembelea mtaani kwangu. Pili, natukuza sana kwa sababu hii ni ya nyumbani Tarakia TV so watazamaji na wote wanaoangalia hii chaneli, kwanza wasubscribe na waipe promote kubwa sana, kwa sababu kwanza inatusababisha sisi kujulikana na kwenda mbali zaidi kwa hiyo tutakachokifanya sisi, ina maana mkifanya na kusambaza, basi tutajulikana sehemu kubwa sana, na watu watarekea, watajua nini tunafanya sisi watu wa huko, sababu tusipende tu kufanya na vile vitu ambavyo wanafanyaga wao huko mbele, sijui Mwanza, Dodoma, tukasapoti Harmonize, si nani support kwanza kwanza nyumbani, ndipo uende kwa wengine. Kwa hiyo so inshallah hii chaneli nahisi naipa good sana kwa sababu imenitembelea na pili mimi wanapenda sana vitu kama hivi mm. Pamoja sana ninashukuru sana watazamaji na nani, mwe mna share, mna linki, mna komenti na kuisambaza sana hii chaneli ili iweze kufika mbali.